the dream. votre esprit, écoutez les sons artificiels. Est-ce que c'est seulement une rêve Une rêve dans une autre rêve. Fermez les yeux. Regardez les ciels les sons artificiels. Une rêve dans une autre rêve. Don't try.